And M 一家瑞典的服装企业，这这家企业啊，这两天在中国捅了大娄子了。他最近啊发了一个声明，说要抵制使用中国新疆的棉花，因为他认为啊，呃，中国新疆的棉花跟一些，呃，呃，外国媒体报道的和一些这个 NGO 非政府组织所描述的情况很相符，就是说中国新疆棉花存在着这个。 强制劳动和歧视本地宗教的一些呃情况吧，所以他基于这个考虑决定，呃，今后不使用中国新疆的棉花。那么这个消息发出来以后，其实很多的网友非常的愤怒。呃，这个 H and M 啊是全球很大的一个服装企业，那么中国市场是它的全球第三大市场，所以它在全国各地有几百有几百家分号吧，有几百家分店吧。 呃，每年中国的企、中国的消费者买他那么多衣服，他竟然说出这种话来，当然当然就感觉是，呃，践踏中国人的这个国民感情。你既然想在中国混，你你既然说出这种话来，那我们这个媒体啊，我们的这个网民啊，骂你啊，是完全是理所应当的。那么这个问题该怎么看呢？呃，我在这儿给大家提供三个维度，呃，供大家参考一下。 啊，第一个维度当然就是说这家企业是吃饭砸锅嘛，呃，你在中国市场运营这么多年了，你挣了那么多钱了，然后突然说不用中国的原材料了，这是什么意思啊？那以前中国消费者都都傻呀？那如果你你宣布这个抵制新疆棉花以后，你还希望中国的消费者继继续的买你的衣服，买你的服装，怎么可能？ 所以中国人不傻，中国人最讨厌的就是吃饭砸锅的行为。这个前面已经有很多的例子了。这个 H2M 为什么就不能吸取教训呢？你看前面韩国的乐天这个超市，在在中国国内开的很火的呀，但是他偏偏要把他在韩国的一块地，呃，卖给韩国的国防部去装那个什么萨德导导弹系统。那么这不一下子，呃，中国中国网民马上就抵制了。 乐天马上就没办法了。然后还有一个例子，就是最近这个台湾地区的凤梨，呃，也是典型的吃饭砸锅，太太不把中国大陆消费者的这个这个这个，呃呃信心和智商当问题了，就觉得都是傻子，你你们都是傻子，人傻钱多，呃，只要卖给你最差的凤梨，你都你都不会忍气吞，你都不会说半句，呃，说半句怨言。 但是这些都错了，中国人现在是不是那么傻了？中国人现在早就对于这些外国品牌呀，对于这些来自于台湾地区的一些品牌呀，呃，都不再那么迷信了，就总觉得以前觉得哦，我我觉得中国人自己的东西不好，现在不是了。现在你外国人啊，你要在中国卖东西啊，你就得，你你就得这个，呃。 尊重中国人的这个消费习惯，尊重中国人的这个呃国民的情感，所以你在一个中国原则上面，你在这个新疆问题上面，你不要去呃做任何的价值判断，你不要来得罪中国人，你不要去迫迫于外国的一些什么非政府组织或者是西方的一些智库的一些呃压力、舆论的压力。你如果是那样的话，你在中国市场你是混不下去的。那么第二点，我就想说一下，就是。 呃，这次 H&M 抵制中国新疆的棉花呀，它发生的呃、有一个大的背景。呃，大家有没有发现啊？就在前两天，三月二十二号的时候，这个欧盟、美国、英国、加拿大集体的对中国进行制裁。那么制裁的原因也是跟新疆有关的。他说新疆有这个呃大面积的种族清洗的这样的一个现这个情况，呃，所以他就制裁中国了。当然，中国也反制他了。 哎，所以这个 H M 呃抵制新疆棉花，刚好是发生在这一次这个呃国际大事的后面一两天，所以你就会发现，呃，这个，所以我们就说 H M M 抵制新疆棉花，它逃离不开这个大的背景。就说现在这个西方欧美的一些国家呀，呃，它要死死的拿这个新疆问题来这个来这个围堵中国，来给中国施压。 呃，以以希望中国在新疆问题上能够进行妥协，但是你知道，呃，新疆问题这个我就不多强调了。我在前面的视频当中已经提过很多次了，它完完全全就是德国的某一个这个反华的学者叫郑国恩，他捏造出来的一个报告。然后这个报告呀，经过 BBC 和纽约时报的报道背书以后，就被很多的国家的政府单位就接受了。 他们也没有没有也没有来过新疆，也不知道新疆的实际情况是什么样的，他就相信这个德国反华学者说的，他说什么，那么他们就接受的信息就是这样。所以你这样一个大背景下，H&M 抵制新疆棉花，你肯定就逃不了逃不了这个嫌疑。H&M 究竟有没有有没有受到来自西方国家，呃，或者是西方的呃 NGO 组织的这个呃压力，呃，迫使他们这么做，迫使他们发这个声明说要抵制新疆的棉花？ 这个我们是不能排除的，甚至有可能在瑞典的国内，呃，有一些这个呃政府啊，或者是议会里面的势力啊，反华势力啊，直接向 H and M 这个公司老总施加这样的压力，这个是不能排除的。那么第三一点就是，我想跟大家说一下，就是，呃，这一次 H and M 抵制新疆的棉花，其实它不是一个孤立啊，其实在前面，哎，有很多的企业，比如说彪马、阿迪达斯这些企业。 它也是通过不不不同的形式吧，也是抵制了中国中国新疆的棉花，所以它不是一个孤立。那么这其实是很多的企业它迫于这个欧美对于新疆问题的这个定性，所谓的政治正确，迫于这个压力，呃，它所采取的一些企业的行为。但其实它背后冲击的是，呃，这个中国纺织行业的这个在全球的地位，因为现在。 中国纺织业在全球的地位就相当于在整个太阳系中的太阳，就是全球所有的国家，他们的纺织产业都是围绕着中国的呃纺织行业这个在转。所以你想，如果这些企业都出来抵制中国的棉花，你想这个这个效果是很很很很差的，影响是很大很大的。因为你想，现在纺织行业主要的原料还是这个棉花，那么。 中国的棉花产量，新疆是占了百分之八十七以上。如果你都抵制这个，呃，新疆的棉花，那中国的纺织业还用什么棉花呀？中国纺织业如果跟其他的外国公司合作，跟他们代工，你还用什么棉花呀？难道你从巴西进口棉花吗？你从印度进口棉花吗？不太现实。 所以还有一组数据非常重要，就是中国每年纺织产品出口量到全球其他国家，占大概有三千多亿美元。那么出口到美国占了两百多亿美元。所以你想，如果他们这些企业联合起来，以所谓的什么强迫劳动为由，然后抵制中国新疆的棉花，那对于中国纺织业它这个打击程度它是不小的呀。而且有一点啊，如果新疆的棉花这个产业真的受到了非常严重的影响的话， 那么新疆的 GDP，农业 GDP 会受到非常严重的影响，呃，所以我今天就聊这么多。就是对于这样的 H&M 这样的企业啊，它吃饭砸锅呀，我们是绝对不能容忍的。现在中国政府都还没有出面来处理这个事情，现在只是呃这个民间网民的抵制，还有这个网上京东淘宝的抵制，还有这个明星黄轩跟他这个宗子关系。那么下一步。 就看这个 H M 他怎么来给自己圆场了，就看他怎么来这个度过这一次危机了。这个事儿不是小事儿，这估计得让这个公司啊，长点教训，长点记性，吸取很多的教训，不然不知道在中国市场，你以为真的人傻钱多吗？好了，本期视视频就先聊到这了，我们下期再会。